क्या नजारों में रखा है तेरा चेहरा काफी है अब क्या नजारों में रखा है तेरा चेहरा काफी है तुझसे ही खुश रहता है तुझसे ही नाराज भी है यहाँ हमारे बारे में कोई नहीं जानता म्यूजिक लेबल का कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने सब कुछ फाइनलाइज कर दिया कॉन्ग्रेचुलेशन सॉरी यू बरसात भी है हमदम तेरा साथ भी है